Em em tàu ku cantik Benar-benar cantik Cantik-cantik sayang Kita cuma temenan Memanglah kita fun Memanglah kita fun Tangan-tangan gini Kamu masih tak mau Hey, tout le monde sait 店里最新鲜的羊肉，最新鲜的羊肉，对，来最新鲜的羊肉。 嗯，喜欢玩水吗？喜欢啊。那去厨房把碗洗了。拿心。哎呦我的妈！ 喝酒就没得朋友，可是你一喝酒又放倒一堆朋友，人生真的很矛盾。 <laughs> 装，真能装！啊， <laughs> 多豆豆，你咋那么能装呢？你想吃就说想吃呗。干啥呢？又是你。 朋有。